алып келсеңіз менің де лимонайым жоқ болып қалушы бүгінгі процесс бітті кейінгі процесске экспертизаның жиынтығы келгеннен кейін келесің Никогда так киргизом не радовался. <laughs> бір аз кечиккениңерде точно смертельный тойымызға келмексіңер эмир қандай өтті анша емес қой эми сот не дейді барғанда көреміз да а жумач анға салышты сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда э просто аялым асылгандар мененчи разговор короткийдей мен тыштабайм да эй моундайдан а деп туруп күтүп туруп проеке ыргытып туруп жерге түшіп екі жол бетке тіп мен ошодан тұрған жоқ енді ошодан ушинтип бияка анан тығып салышып а силер эмне болбой сен аялыңа болушуп отурсаң аялың сабап отурат ой тарбиялап коеюн дегенме чисто воспитательный процесс деп коет аны эй күчүң жеткен аялыңбы эй аялды сабабаш керек аял деген сага бала төрөп берет аял сага багат сени кийим үтүктөп тамак жасап берет аял қанды ұстабайсың сен апаң сау салу атам ичип келе постоянно сабачу чу кейін балдарың деле сабайды сені анда е аялды сыйлаш керек сен айынан айынданчы аялдар барқы түшіп барады мазгин тоңқойып қойшы мақұлбы э ей ақылың ақылыңды э болды ма ей сен не ол ей нормально эле кийинген бала экенсиң го буга караганда мен нормально элемин негизи нормально баламын таксовой тилеминчи таксовой десоң не то клиент түшүп калып анан э майда жок сдача жок болуп атат туура түшүн дебесем тарантин заявление жасалыптыр сага окшогон таксисттерди көрүп таксисттер клиенттерин сабап башташат сен башкаларга жакшы үлгі бол да эй не эмне деп атасың эмне кылып атасың постоянно майдаңар жок э майда деген болуш керек да сенде э болмай калат да кээдечи бұл сенин жумушуң да қандайша бол болып қалады е бол арқандай да тұра арқандай болып қалады қандайша арқандай болуш керек ол болды мызылды бағла болды болуш керек ооба сенікі де тура и шашпай слушаем шығайыншы сен мен сені қаяқтан көрдім ле инстаграмнан көрсең керек а жоқ инстаграм емес а это ескі аянттан айбан иә айбан пятачок айбан жақсы Так таксовать үшін мен меня. а қойшы қайда тұрмайсың сен да уже А не болды не болды қазір депутат болайын деп мына жылы бір Да! сен бе а анда мен президент на мне. бол не мен пример, э? сен депутат көрінбейсің ну? эм сейчас будет смеяться потом будет подтверждаться сен э, депутат бол без саған қызмет қылып берелі ә президент менен премьер маған <laughs> жақсы давай жиілік анда депутат рахмат билайндын викторинасына катышып, он күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорду ұтып ал байланыш же кызмат үчүн деле мой билайн тиркемесин колдон викторинанын суроолоруна жооп берип упай топтоону улантып жапжаңы toyota camry 75ке ээ бол 23-23 торчон теріп, утушка ээ Пазарды біз биз чыгарбагандан кийин ойлонбой эле калат баары сонун эле болот жаканын үйүнөн чыккан го жөө себепчи болсо эмне жома себепчі олсын, одан жомат барын төлеп берет да біздің проблема мен талчы тигиле морки соттун иши бүткүчө баарыбыз эле чогуу жашай берели деп ошо туралы сүйлөшүп атканбыз да неме володя кудан аябай кыйнадык го биз э орусча сүйлөбөй что то про меня сказал Он говорит, что мы тебя замучили. Эчмерсе эмес. Э, э, э, О, Володя свой человек. А келгіле андан көрі барысшы, өзүзчү отуруп алып чай ичели. Тур сен тігіл, Адлетти чакырып келчи. адик ау саған айдай а ау айдай қандайсың Жақшы сценарий бойынша жаңылықтар бар ой? ооба ошол бойынша чалып аткам продюсерлер менен сүйлөштүм аларга аябай жакты прям азыр бәрі калыш керек офиске все анда мен азыр такси заказ берип коеюн а жоқ, чакырып эле кой мен сені ала кетейін, тем более билип да қаяқта жашағанымды. а сен уже келтасың? ооба как раз жолдон встречага даярдана алабыз да а макул зарядный көрген жоқсыз ба жоқ көрген жоқпын бұл жақта жоқпын нені қарап отырсыз аяқтан мындай эле эшикти карап аба күн шығып кичине таза ауа дем сен келіп қалдың уже азыр мен шығып жатамын әділет мен сенімен сөйлесейін деген болчумун меке давай анан кечинде келгенде сүйлөшөлүчү э Шашып атам мен жолдош милиционер эй тынч отурчу аз болбосо дагы бир күн кошуп салам азыр е брат әлі? Эй, сен бір айтқан түшінесің? бияққа айта алмаймын Эй, байке теге мен бір жол телефон шалып ұқығым құқығым бар да телефон бір тұрлат шалып алайын андай только кинода ғана болады башты тұртпай, тыныш отыршы дей. қалыс жақып деген танисыңдар ма ешқандай қалыс малысын танымаймын абей ал деген депутат да тетиги бийликте ошол калыс жакыповичтин мен жардам болом алам мен анан тааныбайсыңарбы иә. аны э тааныбайм андай э мен деле э, тиги бийликте маанилүү кишимин амай о э мен голливудда жылдызмын э брат инстаграмда турасыңбы э эме деп кирсең оксм видео дегенге кирсең ошол жакта митинг возле мэрии деген бар ошону көрсөтүп койчу тиги байкеге карасаң мужикке мужик окшош э ошо мен міне берчи чалабыз рахмат брат Алло. Е, Нұрбек. И мен кішкене қармалып қалдым, е. Нормально эле, нормально эле. Просто тиги отырам. отурам. Обезьянникте. Э. Жарым саат? Все, давай күтөм. Кей, біттің ба? Алло. А, полковник. Мақыл, мақыл. Хорошо. Ашшы. Так, сен, Салмурбеков, на выход. Ну что ж, э? сен клиенттерді сабабай жүр сен аялыңды сабабай жүр ей менден эстелик болсын, э кейін, анан жомарт салмурбекович эй бол эми бол же батып эми болуп егер өрттің себебі біз бола тұрған болсақ ақшасын өзім эле төлөп берем эже кичине убакыт бериңиздерчи ал жөнінде ойлонбо баары жакшы болот кудай буюрса рахмат а тиги жомадан кабар барбы эмне жаңылык уга элек сиңерби эмнени ал деген революционер болуп кеткен да мына бирок тигил чындыкты айтып атпайбы бул уже звезда болуп кетиптир сонун доброе утро ой дианочка келчай баары жакшыбы ооба жакшы жумушум мага жагып атат э, коллектив аябай дружный экен мага жагып атат чай ичели жок рахмат кетишим керек эже апа мен жәрдем беріңізші қызым уақытым жоқ бір кешінде қылшы әнезек эмнени сұрайын дедің эле чай ичесиң алло алло жака кандайсың жакшыбы қандайсың кандайсың өзүң жакшыбы жакшы эле э, просто кечинде убактың болсо жолукпайлы деп чалгам бүгүнбү тиги салон боюнча иштерим бар эле анан э, шашып аттым эле бир аз башка күнү жолугалычы э хорошо жакаа салам достор менің атым асхат биздин студияның продюсерімін Көптен бері менің досторум жана біздің youtube каналдын катталуучулары суранып калышкан ушул кошунаны таңдабайтын башкы каармандары менен толук метраждуу кино тартпайсыңарбы деп анан биз команда менен отуруп э, кеңешип кошунаны тандабай киносун тарталы деп чечтик эң кызыктуусу бул кинонун окуясы кыргызстанда гана эмес өзүңөр билгендей мага окшогон продюсерлер үшін акча жана убакыт экономдоо эң маанилүү ошондуктан мен командага билеттерді авиасейлс аркылуу сатып алайын деп чечтим баса кайсы мамлекетте биз кинону тартаарыбызды биздин комментарийлерге жазгыла жана балким сиз биринчиден болуп көрөсүз кинону биз менен а мен болсо билеттерди сатып берейин сіңірде сұрауыңа жол қылды сізге кем айтты демалы сезіліп біледі ба? абай біле уже білбейді қандай чужы мен аға аборт қылдырдым деп айтып салды неге абай тағы эле беркинсин унута тәле екен анан жиним келіп эки баламды қан жалгыз бағам деп аборт кылайын дегем бирок клиникада андай нерсеге колум барбайт туура кылгансың Білесің ар Әрбір наристенин өзінің ырыскысы бар да Ан үсті сенің чоң үй бар. бар біз саға жардам береміз болды Бар баары жакшы болот сүйлөштүкпү илабайсыңбы ооба ой Бар жақшы, элеби Нарджа? ой жакшы шеф нәрсені айтады ғой не қылдың әлі ой ештеңке де болған жоқ қой азыр біздің любой қылған кылган турабыз қылған кылган барын жоққа шығарады білесің билесиңби ошону все все хорошо мындан кийинкисинин барын чики пуки кылабыз чики пукиңди токтотчу все все хорошо қылшы нерселериңди абайлап кылбайсыңбы жома все все хорошо и вообще шайлау үшін ешнәрсе қылбайлы қойшы сен өз өз қыласың бүйтіп бәрін хорошо хорошо рахмат сағай фу не жіттеніп жатасың қимылдап жатшы жаңағы алкаштың жіті жымқылады жіт сен қалған тұр ғой анан эң аянда бүт башкы каармандын баары чогулуп туруп батыш тарапка кетишет дагы анан титр башталат в принципе жакты жакшы экен аяк аябай жакшы экен сен кандай дейсиң мага да аябай жакты да эмеде <clears throat> коммерциялык жактан караганда токтойм экинчи бөлүм переход жакшы крючок болот да туура туура молодцы куттуктайбыз жакшы аябай эми акырындан съемкага даярдыкты баштаса болот биз даярбыз уже айттым білем ғой алтын режиссер деп жақсы абай жақсы анда жуып қой ойлы біздің фильмді майрамда поштабайлы как раз менде бір нәрсе бар так опа адик мен мақұлмын да айдай адик мақұл болса мен деле анда все хорошо туғандар бирок бир бутылка жетпей қалады ұқсайды ой аз біреуіне жібереміз ұқсайды жібереміз жібереміз все пойдемте жүгіре пойдемте айтып қой так қаяқты әлі Тегер мен посуданы алып келсең қаяқты жақта әу? жома өзің нормально алып жүрші Сен азыр медийный личность деп қояды ел көзіндесің шеф кешіріп қойыңызшы аялым асылғанда қарман алмай кеттім өзімді нема аялым болса конечно бірақ мақұл ә, бүгін не жұмыс қыламыз бүгін бүгін демалыс үй бүлемен барып бір жаққа сейілдеп келсем бе сен де үй бүлөңе бар мен үй бүлөм жоқ да то есть бар келіншегім сүйлөшпөй қалған мен мененчи тиги үйдү өрттөйүлү деп кыздардын да көрөлөмү көп болуп кетти <laughs> а сот бүткөндөн кийин шайлоо бүткөндөн кийин еще как сүйлөшөт рахмат биринсе жыттанат атам жок жыттанбай эле мага эме э, терезени ачып койбойм э саламатсызбы ой жаркынай дегенсизби ооба ооба объявление боюнча да э ооба <laughs> жакшы болбодубу аябай жумуш керек эле бизде жумуш бар баарына мен мурун салон иштеткем да анан э, менеджерлик боюнча атайын окуу жайды бүтүргөм бирок ушу директорлукте тажрыйбам жок жок бул бизге таптакыр кереги жок мунун баары эң алгач мен сизге муну көрсөтүшүм керек бул лаванда жана орхидея препараты бөйрөккө аябай пайдалуу бөйрөк эмес баардык организмдерге да пайдалуу сиз эң алгач эки адам артыңыздан алып келишиңиз керек жана ошондой эле он миң сом взнос кылышыңыз керек бир айдын ичинде он миң сомуңуз эки эсе эмес беш эсе көбөйөт макулсузбу мынакей бул препарат рахмат эмнегеде объявление жазганды тууралап жазып жүрсөң керек слушаю. повторите пожалуйста Все хорошо. If I cry alone when I am with you, will you forgive me if I Құданың құлы келіп, мияққа кіргізе бергіле. if I Ұзын қара киімle çalışып. кошуна Ой, қандайсыз саламатсыз ба жақсы өзіңіз жақсы отырғанбыз ол жұмыстардың барын бітіріп қойып кішкене кітап оқып деп жақсы сіздің бойыңыз өсіп кеткен бе неге забордан башыңыз шығып қалып тұр да жоқ мен жөн эле чыгып болгом да бойым ошо бойдон эле полторашка мен сизди көргөнүмө кубанычтамын мен да аябай кубанычтамын баягында айтпадым беле туулган күнүм болот жакында деп ошого сизди чакырып коеюн дедим эле көп кишилердин арасында неудобно болуп калам го жок балдарым бошобойт экен келбейбиз дейт анан бөлөк бөтөн киши жок экөөбүз эле жакшы мен анда даярдана берейин макул бирок эч нерсе албай эле коюңуз э өзүңүз эле келе бериңиз э, макул макул анда сиздин туулган күндөн жолугалы макул gracias. thank you жасадым барын жейістіралы қызым. Ой, ал жақта бары бар, керектілерін алғыла. Леон. Обувь, с которой не расстаться. аябай сонун жарашат экен рахмат жаккан жокпу жок мам аябай жакты мам айланыске калтырып кетейин карап бериңизчи албетте карап берем да <laughs> мен бат эле келип калам жаңы эле уктаттым турбайт окшойт <laughs> баладан камсанаба андан көрөк сен адилет экөөңөр шашпай сейилдеп келгиле то дайыма эле үйдө отурасың балам <laughs> Вау! Слушай, будь я помоложе, <laughs> то... То что? То все равно бы выбрал тебя. <laughs> Нет, правда, Мэрим, вы, вы очень красивы. I buy so I can see. Рахмат, спасибо. ұшып қалған жоқсың ғой жоқ е сен тағы бір күн отырушың керек ғой уважаемый брат екенсің деп қоя берейінші алшы чутыңды жатайын мен да себебі прикинь ой е жома диванда жатқан кайф е е жома тұт душқа кірші тамып кетіпсің тұр е гөлдетіп салып анын баяғыдай бұйырса мақсатың іске ашты кино сан болады рахмат айтқаның келсін әй голубки келгіле ме не бөлініпсілер пойдем пойдем жаңа команда болып қалдық адик айтып қойсың ә, біріншіден менен танышқаныма қуаныштамын ә, екіншіден фильм хит болсын айтқаның келсін хит болады куда денется Бұрқаме, ә, кастингтің ішін ертеледік те хорошо мақұл хорошо ә, сілер рұқсат берсеңіздер анда мен үйге ары берейін сілер не рұқсат жоқ азыр деген мо бөтелкені бітіреміз анан тетиги бөтелкені бітіреміз анан дагы бир бөтелке алабыз анан кейін ойлонуп көрөбүз кичине отуруп туралы эми так эч ким эч жака барбайт биз фильмди мен сени бірінші көргөндө эле жүрөгүмдүн болып болуп мектепте эсиңде бар окшойт ойлонсом ойлорумда күнү түнү мен бір ғана ішімдегі сезімді сага білдірейін деп келдим жомойк оңордун ортоңордогу баардык нерсени билем бирок мен сени дагы деле сүйөм сен тамашалап атасың да э жок данчик мен азыр жаңы мамилеге даяр эмесмин күйөөм бар толугу менен ажыраша элекпиз эки кызым бар аны билесиң билем жака мен сені бақтылы қылғанға даярмын сенің қыздарыңды өзімнің қыздарымдай баққанға даярмын теректе толып тұра жаш қыздар бар мен не қыласың башқаларды не айтып отырсың маған мен сені сүйем. сенден кейін ешкімменен жүре албай қойдым данчик кешіріп қойшы мен мен сені дос қатары жақсы көрөм сыйлайм анда өткөндөгү ортобузда болгон нерсе ал эмне эмне болду эле жака сумкаң тантик менин оргүндө жаңдоогоң үчүн рахмат э эчтеке эмес бас кириби жака сен жакшылап да бир жолу ойлонуп көрчү мурун күлүп чайнап жыргап жүрүшүң эле акыркы күндөрү маанайың жок любой нерсени сурачы жардам берем түртпөчү мени данчик мен аябай чарчап атам үйгө барайынчы башка күн билайнның викторинасына қатышып 10 күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорду ұтып ал байланыш же кызмат үчүн төлө мой билайн тиркемесин колдон викторинанын суроолоруна жооп берип упай топтоону улантып жапжаңы toyota camry 75 ке ээ бол жылдызча 23-23 торчон терип утушка ээ бол ошон үчүн мен буюрса кыргызский тарантино болом да ужечи. Болсо бар болот эме <coughs> адик уруксат этсең акырындап жыла берели э уруксат жок жаңы эле баштабадыкпы биз азыр эле кетип калабызбы кайра успеем адик успеем фильм араң башталып атат го э муну үйгө жеткизбесем азырчы аялычы стерва мунуку Сен фильм болбойт менин карьерам короче самат тұр тұр тұр тұр тұр тұр тұр тұр тұр Караоке. Такси шақыршы, такси. Қановтыр кетті. Эми өзі шашпай чай ичели. кеч болып қалған турбайбы иә? Ова, үйлеріңіз барышыңыз керек қой ооба кетейлі уже. Айдай, рахмат саға. Сен болбысың үшін бары болмаймыз. Саға рахмат. Қайшың ғана? Білбім, үйге келелік. Қында келелік? Диана, Айнасикті көріп ойнайсың ба? Жоқ, мен жаңа эле жұмыстан келгем. Айназик! Айназик! Айназик! жайын есікті көрген жоқсыз ба жоқ қай, не болды қыдырбайке ау айна есікті көрген жоқсыз ба жоқ атасы көз кешіріп қойшы мен сен білесің ғой менің аялым бар мо қылғанымыз тақыр тұра емес негізі деле қылған жоқпыз қой көп алдық қой демек көз ладно мен кеттім үйге